Ukabila na dini unadaiwa kuhusika katika mgogoro wa kivita unaoendelea kati ya majenerali wawili wa jeshi la Sudan, Abdel Fattah na makamu wake Mohamed Hamdan Daglo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Majenerali hao wanagombania madaraka na maslahi ya kiuchumi, hususan umiliki wa mali za asili za nchi hiyo iliyopo kaskazini mashariki mwa bara la Afrika wataalamu wa masuala ya migogoro na baadhi ya wanaharakati wa muungano wa makundi ya kiraia nchini Sudan ambao hawakutaka majina yao yatajwe wakihofia usalama wao waliambia Sauti ya Amerika kuwa mgogoro huu ambao ulizuka ghafla takribani wiki mbili zilizopita una historia inaonyesha kuwepo kwa misingi ya ukabila na udini. Wakati huo Profesa Dan Rothbard wa shule ya utatuzi wa migogoro katika chuo kikuu cha George Mason kilichopo nchini Marekani alisema kwa kawaida vipengele vya migogoro vyenye misingi ya udini au kabila huwa havihusishi moja kwa moja kuwa ni chanzo cha mgogoro. Naye mkurugenzi wa kituo cha Ofalea cha masomo ya kimataifa kilichopo katika chuo cha California tawi la Santa Barbara Profesa Mark anasema kijuujuu inaonekana kama ni vita kati ya RSF na SAF, wakati inajulikana uasili wa RSF unatokana na wanamgambo wa Janjaweed ambao wanashukiwa walihusika katika mauaji ya kikabila huko nchini Darfur. Mimi ni Adele Watts na hiyo ndio news and updates. Tafadhali weka maoni yako katika sehemu ya comment, lakini pia usiache kusubscribe katika channel yetu. Shukrani sana kwa Stein Finance ambaye ndiye mdhamini wetu mkuu. Hawa wanatoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo wadogo na kwa riba nafuu sana. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.